е сол ма айтайын дегенің кемпірім ау жаман қорқытып жібердің ғой деген қалдыбек кесені алдына жақындатып асығыс тамағын іше бастады әйгерімді соңғы рет қашан көріп едің шыныңды айтшы осы сен екеуіңнің мені ақымақ қылып жүрген жоқсыңдар ма деді самал бесіктегі баланы шешіп емізбек болып қалай сонда қашан көрдің дегенің не не деп тұрғаныңды білесің бе иә білемін жасырмай айт сені түсінуге тырысамын тек мені ақмақ етпеңдерші мақұлма бала менікі онсыз бұл баланы енді ешкім менен тартып ала алмайды егер бір күні сол әйгерімің келетін болса қолында өлемін шашын жұлып аяғын сындырып өлтіріп тастаймын өлтіремін естідің бе деген самал көзінен ытқып ытқып жас шығып кетті ей ақмақ айқайлама баланы шоштасың не деп отырғаныңды білесің бе сен өзі әйгерім күйеуге тимекші немене оның күйеуге тимекші болып жүргенін білесің әлі күнге дейін байланыста болғансыңдар ғой ә жұмыстан кетіп қалды басқа қалаға дегенің қайда мені алдап келдің ғой осы күнге дейін оңбағандар айқайлама деймін саған әйгерім әйгерім әйгерім деп бір күні өлетін шығарсың онымен арамызда ештеңе болған жоқ деп неше рет айттым саған неге сенбейсің жазықсыз жала жабуыңды қашан тоқтатасың сен әйтеуір бірдеңе шығарып қанымды ішіп алмасаң сен қатынның көңілін көншімейді бұл баланың жазығы не енді құдайдың бергені де өзімізге ұқсатып мен өзім де таңмын түсінбеймін өтірікші баған десе шындығыңды айта салсаң түгің кетпейтін еді тиетін кеуіне тие берсін ол бірақ менің балама жоламайтын болсын айтып бар салдақыңа не деп кеттің сен өзі баланың маған ұқсағанына қайдағы бір әйгерім жазықты ма енді әйелдің шашы ұзын ақылы қысқа деген осы екен ғой дастархан басында отырып екеуі ұзақ айтысты қалдыбек шырпыры шығып ақталады ал самал күйеуін мойындатамын деп барын салды күйеуі мойындамады өзің мойындай салсайшы әйтпесе әйгерімге барамын бетіне айтып айтып баладан бас тартамын деп тілхат жаздырып алып келемін ертеңгі күні тағы да менің балам деп келіп тұрмау үшін барамын әйгерімге деп безірейді самал әйелінің айқайынан шаршап кетсе керек қалдыбек соңында қолын бір сілтеп бар қолыңнан келген іскеші маған не дейсің ойыңа не келеді соны істе маған тыныштық бер айналайын деп құтылғандай болды самал әйгерімнің үйін жақсы біледі баяғыда келіп сойқан шығарып кеткен басқаны ұмытса да әйгерімнің мекен жайын ұмытпайды ғой ұмытпайды самал өз ісіне есеп бермеді әйгерімнің быт-шытын шығарып тілхатқа баладан бас тартамын деп жаздырып қол қойдырып алуы керек қалайда дәл қазір оның басқа арманы жоқ баланы қағаз жүзінде меншіктеп алғанда ғана көңілі тыншиды бір жағынан қызғанышпен екі ортада мұны ақмақ етіп жатқандары күйдіріп барады көрсетеді әлі кімнің ақмақ кімнің ақылды екенін ертеңіне қалдыбек жұмысқа кеткенде самал екі бөпенің бірін жетегіне бірін бауырына алып таксилетіп әйгерімнің үйіне келді ал бұл кезде отырған қыз орнын табады дегендей жасы әжептәуірге келіп енді тұрмысқа шығып жатқан әйгерімнің ұзату тойы болып жатқан еді есігінің алды көліктермен қыш-қыш қайнаған тойдың көрінісі таксиден түскен самалды бұл көрініс те тоқтата алмады көгеріп сазарған күйі ол ішке қарай қадам басты келген қонақтардың бірі болар деп самалға пәлендей ешкім мән берген жоқ шат шадыман әуен көңілді адамдар да бұл әйелді алған бақытынан тайдыра қоймады керісінше олардың бәрі мұны мазақ етіп үстінен күліп жатқандай әсер етті одан сайын ыза қыса берді бойын әбден бүлдіреріне бүлдіріп алып енді түк болмағандай беті ашылмаған періште қыздай ұзатылып жатқанын қарашы мұның осылай оңай құтылып кетемін деп ойлаған шығарсың деген оймен самал ауланы кесіп өтіп тіке үйдің табалдырығын аттады шын ашулы әйел қаһарына мінсе ешкім де тоқтата алмасы белгілі ғой құдалар отырған төргі бөлмеге бара жатқан жерінен әйгерімнің анасы байқады байқады да жан ұшыра келіп оның алдын тосты самалдың көзіне қарап еді қорқып кетті көздері қандай қорқынышты еді әйнек тәрізді жансыз жанар ой әйгерімнің анасы самалды жақсы таниды баяғыда бір келіп үйін төңкеріп кеткен еш ұмытпайды үлпілдетіп отырғаның аппақ қызына күйе жағып жөнсіз қаралап кетіп еді сол кезде қалай ұмытсын бұл бетпаға елді. тағы не болып қалды енді баса көктеп неменеге келіп тұр масқарай құдалардың алдында шерменде болмаса жарар еді әй неғып жүрсің мұнда деген әйгерімнің анасы самалға сыбырлай шекіді самал оны көзге де ілмеді сөзін де тыңдамады оны итеріп төр жаққа өтіп кетпекші болып жұлқынды қызмет етіп шауып жүрген басқа қатын қалаш та байқап үймелей қалды бұл жерге самалды қоршауға алды олар жіберіңдер мені мен әйгерімді көруім керек бір ғана өтінішім бар шу шығармаймын қорықпаңдар деген самалды олар қаумалап итеріп сыртқа шығарып жібермекші рас самал бұл жаққа жеткенше иінінен әрең алып әйгерімнің екі иығынан жұлып жеуге дейін бар еді той көрінісі оны сәл сабырға түсіргендей тек қағазға баладан бас тартамын деп жаздырып аламын да үндемей шығып кетемін деп ойлап еді аулаға кірген кезінде бірақ мыналар жабылып сыртқа сүйреуде екі бөпенің шырылдап жылағанына да қарайтын емес үндемесе таптап барады ғой әйгерім шық бері масқараңды шығарамын әйтпесе деп шыңғырды бір кезде сәукелесі сүйретіліп әйгерім жүгіріп шықты сыртқа самалды көріп қол аяғы қалтырап кеткенін өзі де сезбей тұр мынау бәле тағы келді ме құдай ау қашан құтылады екенмін мынау қара қатыннан күйеуімен бір рет командировкаға бірге шығамыз деп басым бәлеге қалды ғой аллам өзің сақтай көр тып тыныш қана кетсінші деп іштей күбірлей берді иә қалдарбек пен әйгерім өндіріс цехында бірге жұмыс істеді басқа қаладағы филиалының жұмыстарына байланысты бастық екеуін бірге іссапарға жіберген ғой бірі есепке жақсы бірі өз ісінің маманы деп сол басқа қалада жүріп бос уақыттарында екеуі қыдырып әдемі жерлерде суретке түсіп мейрамханадан бірге тамақтанғандары бар еді әйгерімді иығынан құшақтап түскен суретін самал күйеуінің телефонынан көріп қояды ғой міне сол сәттен бастап қалдыбекке күн жоқ қит етсе әйгерімді айтып күйеуінің қанын ішіп алатын болған ол уақытта екі қыздан кейін перзентті бола алмай күйеуімнің ұрпағын жалғастырушы ұл таба алмадым деп самал күйзеліске түсіп жүрген уақыты еді не нәрсе болса да көңілге алғыш болып жүйкесі тозып жүрген кез еді түймедейді түйедей жоқты барда етіп алатында өзі болатын әйгерімді күдігінің осынан шығара алмай бет алды жорамалына өзі әлі күнге сенеді әйгерім баладан бас тартамын деп жазбағаныңша мен бұл үйден кетпеймін самал баланы бауырына қыса түсті қандай бала не деп сұрсыз деген әйгерім шән кете қалды білмей қалды деп ойладың ба түк болмағандай судан таза сүттен ақ болмай ақ қойшы адамнан жасырғанды алладан жасыра алмайсың шырағым міне көр мына баланы біздің бауға тастап кеткен балаң өсі бас тартамын деп жасып бер деп айқайлады самал Үйбаяу, ау құдаларының алдында масқара болдық қой масқара әй бері келіңдер көлікке мінгіз алып кетіңдер мыналарды әйгерім сенде бар басқа жаққа жасаңдар разборкаларыңды деген сол үйдің үлкен келіні ауладағы еркек кіндіктерді шақырды екі үш жігіт самалды қаңбақ құрлы көрмеді бірі бөпелерді көтеріп бірі самалды өңгеріп алып көлікке қарай жүгірді олардың ізінен әйгерім де ерді құдайдан қорықпайтын қандай адамсыз өзі неге маған кенедей жабысып алғансыз тыныштық беріңізші маған қалдыбек ағайды ағамдай сыйлаймын ғой деп жылады әйгерім көлік ішінде өтірік айтпа біздің үйге баланы тастап кеткен сенсің неге мойындамайсың сенен ештеңе сұрамаймын мейлі кеуге тиіп бақытты болып кет тек маған баладан бас тартамын деп жазып бер деген самал да қайтатын емес менің балам емес қой ол неге түсінбейсіз онда кімнің баласы білмеймін маған тыныштық беріңізші өтінемін деген әйгерім ағыл тегіл жылап отыр бетінің бояуы ағып жүзін айғыздап жіберіпті негізі қалдыбектің сыртта жүретін бір көңілдесі бар жүрегім сезеді сен болмасаң кім онда самал жылап жіберді кішкене ғана көліктің іші азан қазан екі бөпенің де шырылдап жылаған даусы қосылып құлақ тұндыратындай еді көлік іші дәл қазір әйгерім мынау әйелден қалайда құтылу керек оның үстіне сәті келіп тұрған сияқты шындықты айтуы керек қой қазір бұл айтпағанда басқа кім айтады байғұс самалдың жазығы не өтірікті емес шындықты айтады есеп шапайдан кегін осылай алғысы келді жұмыста есеп қисап дұрыс болмай өзінің дұрыс емес жасаған тірлігін әйгерімге жауып қойып әбден қинап еді кезінде бала кімдікі екенін білмеймін бірақ менің айтқанымды ешкім білмесін сол кезде ғана айтамын нені айтасың самал жылауын тоқтата қойып әйгерімге жалт қарады айтпаймын ешкімге айтпаймын сен айтқаныңды ешкім білмейтін болады ант беремін сенің айтқаныңды ешкім білмейтін болады иә ағайдың жүрісі қалай айтсам екен жұмыста дария апаймен екеуі екеуі жүреді жұмыстағылардың бәрі біледі деп қойып қалды әйгерім самалдың аузына құм құйылды даудың басы осы жақта ма десе дайрабайдың көк сиырында екен ғой бәсе дарияны онша ұнатпайтын талай рет күйеуінің қызметтестерімен дастархандас болды